okay mamela kabantini masiziqhobeleni izandla sonke mani sisebenzile sitsho kokugqibela masiyenze kokugqibela la la esasicingcele sembeko sithini imbeko mm. imbeko mbeko ulilifa elingasoze hayi gqitha kaloku mbeko ulilifa elinga ungum nomthetheleli wam ndithi ndakuhlaselwa ndihlanganise ngawe nabandijikelayo andibanaki kuba ndihamba nawe mm. mbeko ungumhlobo wam ngokwenene ukuba ndibambe wena andisokuze ndibe limenemene amaqhinga angekhe ahlale kweyam ingqondo nobuxoki bungekhe buphume Mbeko, ndibulela umzali wam ngokundiyaleza kuwe. Onke amacala. Eh? Hayi, ngalo mzuzu ndifungisa ibhozo. Indlela yam yolungiswa nguwe nokuba seyigoso. Oh, hayi ke bantwana bam, masihambeni ke siyeni eklasini. Say map. Can you tell set? Can you set? And here we go. And action. Okay, guys, sigqoba izenza izibalo zethu ne? Bheka ipensile yakho ke. Into endifuna undenzele yona. Into endifuna undenzele yona inye. ndifuna umamele le ngoma zakudlala yona wenze le nto ufuna uyenza uba ufuna uzoyijayibhela ufuna uzolala mhlawumbi yakozelisa ulale okanye uthi cwaka uba ufuna uthi cwaka ne okay okay mamela ke ndifuna ukubuza into uyivile mos le ngoma ne abantu bebethele itheni le ngoma ikwenza uqumbe ayikwenza uqumbe ne masicinge xa kudlala ndawo ithi ama niyakwenza uyicola le ndawo kuqala ndithi amakhwengu ndifuna uyiva phane ndivuseni amakhwengu ale ndawo inento enayo ingoma inebeat niyayazi ibeat yintoni ngesiqasa yintoni yintoni uthi omnye irim kuthiwa omnye zirap kodwa ninalo igama elibhetere lesixhosa eliza kunceda uyazi uba yintoni ibhithi laa ndithi ithini ibhithi yalaa ngoma ithi amakhwengwa le ndawo ithi uyayibona ithi nonke niqhwebe olu hlobo kodwa khani nifundiswe ndim nizibonile okay mamela ke ibit kuthiwa ngesixhosa yintoni sisinqi kuthiwa into sisinqi elinye igama ke lebit ngeenglish kuthiwa yi rhythm kuthiwa yintoni kuthiwa yi-rhythm ndifuna uva uthini kuthiwa into ngesixhosa kuthiwa yintoni isinqa mamela ke ndikubuzi ubani oyaziyo uba laa ngoma iqhele uculwa kwiindawo ezinjani laa ngoma wakwesitratweni mhlawumbi iculwa ngobhuti oobhuti abenza ntoni ndicela umntu aphakamisa isandla ke cela umntu aphakamisa isandla uthini asandla mhlawumbi kukho nto mhlawumbi kukho umgidi ababhuti bayicula laa ngoma okanye phi banomnye wakho ayiva kwenye indawo phi estagini kwenze kusube kusenzeka ntoni estagini so abantu bethini bejayivela laa ngoma ne mamela ke ndifuna ukubuza ithetha nto laa ngoma ethi amakhwenkwa le ndawo ayadelela ithetha nto kuthini udelela asandabona usa ayadelela kuthini ayathini yinto enjani ke lo xa usuthi yeyijonga uyandiqhela suba umntu e-, ekutheni ekuvisa kamnandi suba umntu ekutheni hayi hayi ani kuthini kaloku uqhela ndifuna uxela xa umntu ekuqhela sube kwenza ntoni ewe sima subetheni sube umntu ekugezela ngoku xa ukhula emgidini umgidi yindawo ogezela abantu yindawo othini umgidi uphakamisa isandla uphakamisa isandla umgidi likamva yindawo yokuthini sube kusenzeka ntoni emgidini mamelani ke bantwana bam sizokusa kwenza laa mdlalo wethu wel wantoni qala wantoni wombongo wethu othi mamela ke bendiyayazi mos ubuneqela lakho ne ndifuna kuqala iqela lokuqala eli belilala ndawo ithi mbeko utheni ulilifa zingaphi iigroups ezithi mbeko ulilifa inye inyaka ezimbini zimbini okay ndicela igruphu okuqala ethi mbeko ulilifa yeyenu libhongo ngobani abenza umbeko ulilifa phamisa isandla uba unenza umbeko ulilifa okay ndicele yenu boys ndicele yenu ulusanele lithi mbeko ulilifa izani zanosenzela siyibona uba nini nabe kuthwele kuza ektwa njani khakhulule le nto uyinxibileyo oy oy